तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ एरिक के पास हाय हाय uh, ये यहाँ पे काम करते हैं सीओल सिटी टूर में कल प्रॉब्लम ये हुआ था कार्ड मेरा ट्वाइस स्वाइप uh, हुआ था और यहाँ आया इन्होंने सब कुछ फाइंड आउट किया और फाइनली ये मुझे पैसे दे रहे हैं वापस तो is really very honest and cooperative गए thank you thank you welcome Sorry for the. Uh, no, no, no. सही it's not it's technical problem. I'm not blaming you. Anyway, बहुत अच्छे बंदे हैं और his manager is also very good. So thank you. तो बस अब निकला हूँ मैं एयरपोर्ट के लिए और यार यहाँ गाड़ियों की स्पीड देखो भाई 173, 178, 180 की स्पीड में चल रही है भाई पीछे बैठे बैठे मैं तो यार हिमाचल से ही पढ़ रहा हूँ साले फट के चार हो रही है दिया मैं जिम्पो डोमेस्टिक मैं एयरपोर्ट पहुंच तो मेट्रो से गया लेकिन मेरी फ़्लाइट थी कल सुबह की तो ये प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई कि ये जो गिम्पो है वो 24 फोर आवर्स के लिए स्टे नहीं कर देता मतलब रात को ये बंद जाता है तो मुझे बोला गया सुबह आप पाँच बजे आइए तो यार अब देखना पड़ेगा कहाँ स्टे करूँगा गया मैं चीजू चीजू है यार इतनी वो तो सब पसीना खींच खींच के बाहर आ रहा हूँ जैसे क्या यहाँ से बस जाएगी छः सौ नंबर छोड़ेगी मुझे होटल तक Thank you. था बुलाने पिछला टाइम हुआ तकरीबन आठ बजे सुबह के जो गर्मी ना अंत लिए ना फ्लाइट तो तकरीबन घंटा सवा घंटा के थी मैं सो गया था आजा भाई आजा सत्रह मिनट से है बस सारी जा चुकी है तो फाइनली तो फाइनली मिल गई मुझे बस बस मिली बस मिली छः सौ हो जाएगी सिटी राम राम क्या सुरंगपुर सुरंगपुर करके है होटल के पास में है किराया शायद आया पचपन सौ पाउंड तो बस ये घंटा सौ घंटा बोला है तो बस बैठ गया हुआ है फाइनली जीजू जी जीजू मैं कुछ भी नहीं पूछा ना तो उन्होंने वीज़ा मांगा जब मैं सियोल से चेक इन किया हुआ मैं अपना वीज़ा में कुछ भी नहीं मांगा फिर पासपोर्ट मांगा यहाँ थोड़ा दो बार चेक किया लिटरली चेक किया नहीं करके और कुछ नहीं मांगा कोई ना वीज़ा मांगा ना कोई कोविड मांगा कुछ भी नहीं मांगा तो दे दिया और जैसे यहाँ पहुँचा मैं जी जो एयरपोर्ट तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार मतलब कुछ भी नहीं पूछा किसी से इधर मतलब सब बस स्टैंड से आ रहा था आओ जाओ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है तो लग रहा स्मूथ सा आ गया शायद अभी यहाँ मेट्रो नहीं है आस में बस छः सौ में बस किए मैंने ताकि देखो थोड़ी देर सोऊंगा जाके थक गया जी जू सिटी मेरा पूरा एक बड़ा सा नो और एक चट्टान टाइप का है ये बाकी सिटी बन गया बता रहे हैं बहुत सुंदर बना हुआ है और शायद जेजू पे इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल है कन्फर्म नहीं है तो वही पता कर लेना एक बार ये है बस अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ क्या तो लैंग्वेज के बहुत दिक्कत है मतलब कहीं भी बस वगैरह मेरा इंग्लिश की बकवास लैंग्वेज है सारा पूछना पड़ेगा यहाँ के लोग बहुत कॉपरेटिव है लिमोजिन वाली बस में यहाँ से क्या था एयरपोर्ट से लिमोजिन बस चलती है थोड़ी महंगी है लेकिन टाइम पे पहुँचा देती है ई बाइक लेने के लिए देखते हैं अभी ये सब ई बाइक है शायद लाइसेंस रुकनी पड़ती होगी cycle I'll explain everything. So High pressure is okay. I think your brake is okay. You tighten a little bit on the front. So ये बाइक ली अभी चार दिन की तो चार दिन का दिया है इसको दस हज़ार छः सौ bike plus battery without licence Yeah, there you go. Uh, that's your battery. Okay, it's 100%. Okay. That's that's the one that you need to monitor closely, hmm. closest, I guess. That's your speed. Hmm. And that right here uh, is a power uh, indicator. Lower the number, less power the motor turns. Okay. Higher the number, more strong and faster the motor turns. More speed. When you pedal, hmm. motor turns together. Higher the number, more turns. Hmm. Lower the number, less turns. Less turns. So it's like gear. Like uh, it's like yeah, like I want to speed, speed more, yeah, I want right, to increase exactly. it. Right. Okay. You can use in combination of these two, or you can just use this. Okay. Now higher the number, you'll be more comfortable because you hmm. don't have to use too much effort. But it drains out battery much more. Okay. So when I say 70 kilometers, it's average, average. If you keep it low, you use more of your own power combination with this shifter, it'll last much more than 70 kilometers. But if you don't use your own power, rely on the bike and motor itself, Hi. you can go less than 70 kilometers. Hmm. So it's up to you. okay. Yeah. And also, the way it uh, measures the percentage of a battery, it's not very uh, complicated or sophisticated. Uh, it's measuring simply by the voltage of the uh, battery. So when you, as you know, when you use battery, voltage comes down. And it indicates, it'll show you coming down. When you stop, stop using battery, it'll go up a little bit. So is, so is this one. So uh, to be safe, when you pedal and using the battery, read that percentage, that's better. That's, that's safer. So you don't run out of battery. Okay. If you run out of battery, you can still use it. Just like regular bike, it's very difficult. Very difficult. Yeah. Very, very heavy. So it's always a good idea to have little, at least a little bit of juice left. Yes. okay. Maybe at least 20%. Then you charge. Okay? Charging. Get your 갖고 있는 거예요. 아, To detach this battery, turn clockwise and pull. Okay. That's battery. I'm going to give you a charger also. Charger, okay. So and charge charging full night. If you empty out, five, six hours. Five, six hours, okay. Line up the bottom first. Hmm. Press until you hear click. True. Okay. Okay. Don't lose this. Yes, sir. Your combination right here is 8282. 8282. 8282. Okay, 8282. Okay. And when this thing is on your bike, make sure it's locked. Mm -hmm. So then, on okay. Uh, sit post wise, this is the highest it'll go. You can adjust this. Dots, okay, accounting by it. Yeah. Okay. That's about it. Be nice and easy on this bike. Yeah. Uh, E-bikes are uh, bad for collisions and, and, and, damages and things. If you fall, hmm. it might No kind of problem could happen. Okay. So don't fall when you ride. Yeah. Also, when you park it, hmm. make sure it doesn't fall. It's proper. Yeah. Right. Okay. Yeah population. these things like this? Mm -hmm, obviously. Yeah, all kinds of problems can happen because all these electric wires can disconnect after falling. Right. Mm. So you don't want that to happen. If it turns it turns off, and you can turn it back on again. Okay. 100%. If anything happens, you can reach me here in this yeah, number. Good, good. And WhatsApp? Do do I have your uh, WhatsApp also? Yeah. Yeah. Just add 82 country code. 82 delete the first zero.